интернетте социалдык тармактарда жарнама жасоо маркетинг жасоо бул smm деп аталат бул англис тилдеринен social media маркетинг социалдык тармактардагы жарнама же маркетинг социалдык тармактарда мисалы facebook instagram tik tok же telegram же whatsapp же одноклассники ру ошол жактарда өзүңүздүн товар же кызматыңыз тууралуу маалыматты таратуу ал жактан подписчиктерди сизди ээрчигендерди топтоо алардын санын көбөйтүү аларды дайыма комментарий жазып пост жазып алар менен бөлүшүп сиздин постуңузду көбүрөөк адамга жеткирүүсү бул смм деп аталат маркетингте свод анализ деген бар свод анализ англис тилинин төрт сөзүнүн биринчи тамгаларынан келет биринчиси бул с с бул сиздин товар же кызматыңыздын күчтүү жактары сиздин товар же кызматыңыз базардагы башка товар же кызматтардан же атаандаштардын сунуштаган товар же кызматтарынан эмнеси менен айырмаланат кандай күчтүү жактары бар сапаты жакшыбы баасы төмөнбү же үйгө жеткирип берүү кызматыңыз барбы ушулардын баары күчтүү тарабыңызга кирет экинчи тамга бул w тамгасы бул сиздин күчсүз тараптарыңыз алсыз тараптарыңыз сиздин товар же кызматыңыздын кандай кемчиликтери бар базардагы башка товарлардан эмнеси менен алсыз сапаты начарбы же үйгө жеткирип берүү кызматы жокпу же рекламаңыз күчтүү эмеспи же сиздин конкуренттериңиз атаандаштарыңыздын товарынын сапаты сизге караганда күчтүүбү ошондуктан сиздин алсыз жактарыңызды базарга кирерден мурун жакшы анализдеп билип алышыңыз керек Үшінші тамға бұл о тамғасы бұл мүмкіншіліктер базарда сізге қандай мүмкіншіліктер бар мисалы мысалы ал жақта сіздің товарыңыз жаңы товардыр бұға чейін, сиздин товар же кызматка окшош башка товар кызматтар жоктур же сиздин товар же кызматыңызды жаңы клиенттер жаңы кардарлар пайда болоттур же болбосо ал жакта башка мүмкүнчүлүктөрдөн жаңы базарларга чыкканга мүмкүнчүлүгү жаңы экспорт башка өлкөгө башка регионго сатканга же жаңы дүкөн ачканга мүмкүнчүлүктөр бардыр ошондуктан бул базардагы мүмкүнчүлүктөрдү дайым анализ кылып турушуңуз керек төртүнчү тамга бул т тамгасы бул коркунучтар тобокелчиликтер мисалы финансылык экономикалык кризис же пандемия же жер титирөө ушундай ар түрдүү коркунучтар болушу мүмкүн бул же банкрот болуп калуу коркунучу сиз кредит алып банктан жумуш баштадыңыз бирок финансылык сабатсыздыктын айынан же конкуренттер менен жакшы атаандаша албагандыктан э, банкрот болуп калдыңыз э, же ошо э, же болбосо жаңы кардарларга чыга албай калдыңыз жарнамаңыз күчтүү болбой калды сиздин товарыңыз тууралуу маалымат кардарга жетпей калды ушундай коркунучтар бар ушулардын баарын сиз тобокелчилик коркунучтарды дайыма анализдеп турушуңуз керек маркетингте ошондой эле b2b жана b2c түшүнүктөрү бар b2b деген бул бизнес to бизнес бизнестен бизнеске ишкерден ишкерге мисалы сиз дүң жана чекене сатасыз э дүң бул оптом чекене бул в розницу эгер сиз дүң сатсаңыз сиздин филиалдарыңыз э, башка региондорго дүкөндөрдү ачышыңыз мүмкүн же риэлтор алып сатарлар ортомчулар менен иштешиңиз мүмкүн сизден дүң оптом алышып алар анан чекене сатышат бұл ішкерден ішкерге. мысалы сіз дан азықтарын өндірсеңіз тонна тонна буудай же арпаны сиз э, фермер дыйкандарга сатасыз алар сизден алып анан элдерге сатат бул би ту би ал эми би ту си бул бизнестен клиентке деген мааниде бизнес ишкерден кардарга сизден дүң эмес чекене сатып алат килограммдап жүз килограмм элүү килограмм ушундай чекене сатып алат ал кадимки эле жараандар адамдар кардарлар базардагы адамдар Бұл жақта сіз ә, дүң эмес чекене иштейсиз жана жарнамаңызды ишкерлерге дыйкандарга фермерлерге багыттабай элдерге жарандарга кардарларга багыттайсыз аудитория бул сиздин кардарларыңыз клиенттериңиз керектөөчүлөрүңүз сиздин товар же кызматты ала турган адамдар аудиториянын түз жана кыйыр э, түрү бар түз бул сиздин товар же кызматыңызды түздөн түз сатып алып керектей турган колдоно турган адамдар ал эми кыйыр сиздин түз аудиторияңызга тиешеси бар экинчи пландагы адамдар мисалы сиз бөбөктөргө алма же өрүктөн жасалган шире же пюре сатып жатсаңыз түз аудиторияңыз бөбөктөр сиздин товарыңызды алар алып колдонушат ал эми кыйыр аудитория алардын ата энеси себеби товарыңызды бөбөктөр өздөрү сатып албайт ата энеси сатып алып берет ал эми аудиториянын экинчи э, дагы түрү бар бул э, негизги жана өзгөчө аудитория негизги аудиторияңыз бул сиздин товар кызматыңызды ала турган э, аудитория мисалы кара чай кызыл чай э памыл чай деп коет бул чайды биздин кыргызстандын жашоочуларынын сексен пайызы колдонот ал эми көк чай жашыл чай же облепиха кошулган чычырканактан жасалган чай же шиповниктен иту мурундан жасалган чай ар түрдүү фруктылар менен кошулган чайларды жыйырма пайызы ичет демек бул негизги аудитория бул сиздин базардагы массовый абдан көп адам колдонгон продукт ал эми өзгөчө бул өзгөчө добавкалары бар кошулмалары бар ар түрдүү ароматтуу чайлар же ар түрдүү фруктовый же башка кошулмалары бар товарлар бул өзгөчө аудитория алар э, көбүн эсе базардын жыйырма жыйырма же он пайызын эле түзөт сегментация бул базарды бөлүштүрүү кардарларды бөлүштүрүү сиздин товар же кызматыңызды колдонгон кардарларды топ топторго бөлүштүрүү аларды кантип бөлүштүрөсүз өзгөчөлүктөрүнө жараша бөлүштүрөсүз муктаждыктарына жараша бөлүштүрөсүз мисалы жынысына жараша аял эркек деп жашына жараша бөбөктөр орто жаштагылар жаштар карылар кары картаңдар деп бөлүштүрөсүз же географиясына карата бөлүштүрөсүз жашаган жери айыл жери же шаар жери же район область деп ушундай географиясына дагы карата бөлүштүрөсүз бул сегментация сиздин кардарларды ушундай топ топторго бөлүп алгандан кийин аларга багытталган жарнаманы таргетингди жасоо оңой болуп калат мисалы анын беш w деген модели бар беш w англис тилинин беш сөзүнүн биринчи тамгаларынан турат биринчи w бул what эмне сиз базарга эмне сатасыз кайсы товарды же кызматты алып чыгасыз жана кардарларга сунуштайсыз экинчи w бул ху ху бул ким сиздин товарыңызды кызматыңызды ким сатып алат сиздин кардарларыңыз кимдер бул ху ал эми үчүнчү w бул why Why бул эмне үчүн сиздин товар кызматыңызды кардарлар эмне үчүн сатып алыш керек алардын кайсы муктаждыктарын канааттандырат же алардын кайсы көйгөйүн чечет сиздин товарыңыз алардын жашоосун кантип жеңилдетет сиздин товар же кызматыңыз төртүнчү w бул when качан сиздин товар же кызматыңызды кардар качан сатып алат мисалы сезондор бар жайында кышында күзүндө же жазында же болбосо бир жумада бир сатып алабы бир айда бир сатып алабы же бир жылда бирби же болбосо ал товарды тойлордо үйлөнүү үлпө тою же куран окутуу ушундай бир чоң бир э, иш чараларда сатып алабы ошондуктан качан сатып аларын сиз э, билишиңиз керек акыркы w бул where бул каерде клиент кардар сиздин товарыңызды каерде сатып алат интернеттен сатып алабы онлайн же дүкөнүңүзгө келип сатып алабы же үйүнө жеткирип бересизби түздөн түз же болбосо ал сиздин товарыңыз же кызматыңыз тууралуу чечим кабыл алуу сатып алуу боюнча чечим кабыл алууну качан ал кабыл алат э, биринчи эле жарнамаңызды көрүп эле мага керектүү товар экен деп сразу сизге whatsapка чалып сразу алабы бат эле же болбосо ойлонуп эки үч күндөн кийин анан келип чалып анан алабы же дүкөнүңүзгө кирип кийип көрүп э, даамдап көрүп кармап көрүп товар менен жакындан таанышып андан кийин кабыл алабы чечим кабыл алуу бул каерде сатып алаары тууралуу маалымат офер бул англис тилинен сунуш дегенди билдирет офер бул сиздин кардарларга сунуштаган ар түрдүү арзандатуулар ар түрдүү э, конкурстар э, ошондой эле өзгөчө белектер э, бекер тараткан сиздин товар же кызматыңыздын бекер үлгүлөрү ушул офер болуп эсептелет офер бул сиз белгилүү бир акция же арзандатуу жасап жатсаңыз ал тууралуу маалыматты текст түрүндө жазасыз ага сүрөт же видео кошосуз жана аны социалдык тармактарга чыгарасыз мисалы whatsappтын историясына telegram каналга э, facebook баракчаңызга instagram баракчаңызга историясына чыгарасыз карусель жасасаңыз болот бул социалдык тармактарда сиздин офериңиз тууралуу маалыматты канчалык көп адам бөлүшсө ошончолук жакшы алар бөлүшүшү үчүн ал сиздин чыгарган офер тууралуу маалымат кызыктуу пайдалуу жана артыкчылыкка ээ болуш керек мисалы сиз э, пост жазгандан кийин ага комментарийлер жазып башташат канчалык көп комментарий жазылса ошончолук көп сиздин жазган офериңиз же постуңуз кайрылууңуз фейсбукта же инстаграмда адамдарга көрүнөт ошондой эле офер жазганда сөзсүз ачкыч сөздөрдү кошушуңуз керек мисалы хэштег хэштег алма сатып атсаңыз хэштег алма хэштег өрүк баткендин өрүгүн сатып атсаңыз хэштег баткен хэштег бул торчо э ушул ачкыч сөздөрдү кошсоңуз адамдар сизди аны көбүрөөк табышат мисалы гуглдан ачкыч сөз менен издегенде сиздин постуңуз чыгат ошондой эле сиз э, күнү түнү жети саат жети күн жыйырма төрт саат кардарлардын жазган комментарийине жооп жазып э, лайк басып бөлүшүп сиз алар whatsappка сизге жазса жооп берип э, сөзсүз сиз жооп бергенге даяр болушуңуз керек ошондо гана кардар сизге кандай маанилүү экенин экенин анын э, суроолоруна жооп берүү э, сиз үчүн кандай маанилүү экенин көрсөтөсүз